السلام عليكم ابوي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل ايش تبي يا ابوي ابي اقول لك شيء ايش اطلب منك حاجة تفضل بسرعة لكن وقت متأخر ما عندي وقت بسرعة اتكلم يابا انا لما اجي نادي حشي منك آه، سيكال وكورة وبوتين و آه، وشتي منك هدية هدية اشيك آه، تجيب لي هدية مو من هدية ما بش الله معاك رب وجهك سير تقصد الله على بطنك انا ما نشجت شاقع عليك طول العمر سير يطلب الله على بطنك انا ما معيش من الامي انا ما معيش حتى قرش واحد انا مفلس مفرط على على الحديده ما عندي فلوس روح شوف لك اي شغلانه اي حاجه سير اطلب الله على بطنك انا ما عندي اجيب لك من فين اجيب لك انا ما عندي فلوس انا مفرط على الحديد خلاص انا مفحط ما عندي فلوس الله معك روح من قبالي قبل ما اشوتك هكذا لما اطفي وجهك ذا قلب وجهك ابوي تعال ابي اقول لك شيء تفضل يا ولدي ايش تبي ابوي ابي اقول لك حاجه ابي سياره انا لما بعد اسبوعين ابي سياره ابي اروح رحله ويا انا واصحابي ضروري ابي سياره وابي موبايل جديد وابي حاجات كثير وايد أه، والله يا ولدي انا اليومتين دي ما في معي فلوس ايش تقول انا ابي سياره ضروري ضروري احتاج لي سياره تفهم ولا لا ابي اخرج ويا اصحابي ابي تلفون ابي موبايل جديد ضروري ضروري يا ابوي ابشر ابشر ابشر يا ولدي ابشر يا ولدي انا راح اشوف من انا اجيب لك يا ولدي مع انه اني مفلس ما معي فلوس بس راح راح ادبر راح ادبر لك فلوس يا ولدي يلا تكفى تكفى تكفى تكفى يا ابوي والله انك اني اني احبك وايد وان ما فيها ازعلك مني بس انت ما تبي ما تفهم من اول من اول الكلام ما تفهم الا بالعين الحمراء لا لا يا ولدي انت انت ابني وفلذة كبدي وايش تقول انا بجيب لك يا ولدي يلا الحين انا انا بمشي بمشي عندي عندي عمل يا ولدي يلا مع السلامه ابوي